JWS A1 to bezolejowy kompresor marki Magnum o innowacyjnej konstrukcji. Na czym polega ta innowacyjność? Otóż została przemyślana na nowo cała obudowa pompy i zbiornika, tak aby zapewnić maksymalną mobilność kompresora, zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem oraz maksymalnie ułatwić obsługę. Proszę zobaczyć. Uchwyt z miękkim, antypoślizgowym chwytem dzięki któremu w bardzo łatwy i wygodny sposób można przejechać kompresorem w dowolne miejsce. Uchwyt ten jest składany. Oprócz tego z dwóch stron są dodatkowe chwyty do przenoszenia. Kompresor może pracować w dwóch pozycjach – pionowo i poziomo. W pozycji pionowej zajmuje bardzo mało miejsca. Z kolei w pozycji poziomej mamy do dyspozycji półkę, którą możemy wykorzystać np. do odłożenia narzędzi. Panel kompresora JWS A1 wyposażony jest w dwa manometry pokazujące jeden ciśnienie w butli, drugi ciśnienie na wylocie. Czarne pokrętło służy właśnie do regulacji tego ciśnienia na wylocie. Obok dwa gniazda wylotowe, typowe szybko złącza. Te dwa wypusty z boku to uchwyty do nawinięcia np. luźnego kabla. A teraz dane techniczne. I tu kolejna ciekawa rzecz. Kompresor bije aż do 9 bar. Pojemność zbiornika to 20 litrów. Pompa to bezolejowa, dwucylindrowa konstrukcja, bardzo trwała. Silnik na pompie jest nawinięty miedzią, co się już dzisiaj nieczęsto zdarza, a co podnosi trwałość kompresora. Dodatkowo kompresor posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz zanikiem zasilania. Kompresor jest cichy. Jego głośność oscyluje w okolicy 55 dB.